Matices de guerra, York, ah, York. A York. Hablo de York. María Sanani que inglés y que español, la currícula jarri berrua ez zorra, ba jarri de. Nik euskera zeingo. Osea, sea que da Flipper Classroom ni este profesor en Ekitio Jesus Miley Reyes. Eh oso gauso interesesa yonek en eh, Flipper Roy era vuelta em atendió. ¿Me sabes resumir rei <laughs> Ah, ona da. Marisa. Ona, ona, por el flanco, por el Motivazio hain buruz, motivazio oso importantia. Ugera kaso beru motivazio Gure garaia betxe. Osa, makita. Ha, pres basada. Fikaz, bueno, así da nik netan bampeaki, eh, juta huetan se san kontatu da kabala. Edo dutela, edo zera egiten dutela, edo zera eta nera bat diote egitea gauza biak eh, bai, hasieran atatuko eta pulbat ditutak konzerran, eta gero, gaineti, eh, nik zer una pikatzen fonten hori, gela. Eh, hori, bos dutan ez dago kontatu eta da, ospio bat e, bideo sartuta, bueno, azalpena, teorikoak eta metodaren teorikoak eta nortzuk dira dituzte, eta gero, gelan egiten ditugun e, lanak, egiten dituzten lanak eta nik egiten ditugunak, ze tresnen bitartez egiten ditu non bebai, hor da oso azalduta, bideo atxekinetan, eta bueno, nahi ere egiten dute horrein dela bost urteko, ino, bost bat urte da mate metodoneaz, eta horrein dela bost urteko ikasle batek, egin eh, zuen gelan, zelan mugitzen garen e, eh, da, bideo bat, azaltzen flipetuak ez ezarteko, nik bideo eta maierara bat e, eh, e, jarretzen. Vale? Filtratu da oso gauza simple, azkenean ideia oso da. Eta ez bihazki, danok eh, bizi izan genuen, eh, ikasten genuela, ba, irakaz bat etorre eta izu, hauze, biharko ekarri irakorreta. Eh? Agurten bat da eta etorre. Eta gero gara gai egatu, kalderatxo batzuk egin horren ingura eta ja lanean jarri. Ba hori da. Eta beste Da, ba, azalten, eh, azaltenak emoten, sartzen ditugu pio bat ordu, mintza sartzen dituen pio bat ordu, matematik irakaz da emaz. Bai? Eta, sarritan hor, entre Harry, egon geldirik, eh, adi egon, besteak jarri kontatu, bueno, zenbat aldiz kontaten genituen, eh, azalpen martinak, eta orduk baten, bai, ordu erdi edo gehiago, zan bakarrik, konzertu baten azalpen amunteko. Gero, egiten genituen, ba, adibide batzuk, terro lana etxera. Bueno, metodonea zintetun da, erretz. Azalpen horiek, ba, erretikatu beharrean neu, zenbat aldiz gelan, segun nol dagoen adi, ba, bide baten bitartez, etxean ikusten dabe. Horren, etxean, e, nahi berabe galdu bos minutu, etxean dabe bosuntan adi egon da, nahi berabe egon ordu erdi, ba, ongo dira, bost minutu erdi ero, beste horre, eta ikusi, eta berri ikusi, berri ikusi, ulertu arte horra saltzen da. Eta, bituarekin batera, bidatzen dugu, ba, harikitatu txikitzu bat, konpura batzeko eurak eta neuk, <clears throat> ulertu duten edo Eta edo, klasera bat ozenean, egiten duena da, e, eh, bos minutan zarrantzak zaiatu eta ja lanean jarri. Lehen, etxean egiten zein narik eta, eta laguntzarik ez, ontxe egiten dira dela. Egiten ziren gelan horani. E, eh, Zerretan da, denbora liberatzen da gelan. Azapenak ez duzu duten, beraz, gauza gehiagoa dira Eta don, metodologia desberdinak gela gela gela Eh, proiektu bidez, eh aldia erabilitalde kooperatiboak, aldia erabilitalde eh taldeak, sort eh, sortu manako egin eta... Berez, eh edo zera egin denbora horretan. Lehen ez denbora, kontxe bada. Vale? E, bi bideetan, e, batek eskumakoa eta sartzen dago pizkat e, simpleago zeran eta da, ba, era pedagogikoan eta guztitatu, asko duziago dut nahi izan zero dituz zeu. Eh, meto tradizionalan, azal dutena, lehenko azalpenak egun, gelan, eh, pultso batzuk eta gero lana, benetako lana, etxean. Eta meto honeaz, aldre bezan, azalpenak etxean ikusun dabez, bideo, nomenean bideotan, nik maten bideok eh, erabiltzen dut, edo zer materiala da, jala izan, ikakurtzea gibu bat, alde izan, aurkezpen bat dagoen, edo pedo bat bidali, nahi dugu, edo erabiltzen duguna normalean Eta gero, gelakoa, gela, e, gelan pio bat denbora beratzen da libre, gauza desberdin egiteko. No? Mm? Nik zer erabiltzen du? Bueno, bideo horiek, e, eh, buka debidez bai, dago, jesuik, eta jesuik batera, e, eh, jemaiko kontu batea, ez dago, gure kontua, YouTubeen, eta YouTube kontua, e, jartzen ditu nik, e, sortzen dituan bideo guztiak erabaki nuenean e, e metori egingo nebala, e, pasanean uda oso bat laugarren bainako matematikaren bibliak prestatzen, kurso osoan egingo nebana e, egin atxatu. E, ez dago peko mendagarria, sartzea neolutsu da hasi bizkarrak batzen. Ez hasi e, zer bat hartzen, e, bat e, saiatu abezan da, eta moldatzen. Bestela, ba, ez hori e, gero ere sortu neban eh, gogorri e, bat material guztia aurkitzeko sentzirik eta e, eh, guri ikasleetan, e, arrasurik e, ni beintzat tobatentua da esaten diozu hau egin behar duzula honeaz bueno espadio oso moten mundagoa eta zeindan asko galdu itzen dira vale ta hon erakin youtubeko bideo bat dala eta zuktu bat youtubeen zeindan bueno ba gogorri batean Jun, kokatzen, e, gai bakoitzean, bueno, egin, ikusi beharreko bideoa zintzu zen, ba, e, horri bide. Bai? Eta, bebai, bideoiekin gero, gelan, egin behar ziren ari. Hauze, liburu moduan, erantzun dugu. Bai? Bebai, erantzun dugu, liburu editoren liburu. Azken finan, ariketan bardeina dira, eta bideoak, e, hori zeikatara. Eh, materialarekin egin dago. Eh, Gero, eh, rarron bitartez, bidatzen diet, egun edo egin beharrekoa. Horren, eh, bueno, horren gozazan, enpursu hasieran, eh, egin behar bat batzar bat gurasoekin azaltzeko zein den prozesuak eta zein den ingurun metodologia eta azan dut. Eta hor saltzen dugu, egin beharreko etxeko lan bakarra izango da, bideo bat ikusi, eta bos minutuko areketa bat egin. Gehiago ez aginduta. Gero, behar badabe, amaitu bari geratu diren erikitak, edo norberak behar badago, denbora gehiago, gehiago, bere kontura egin duzitu dela. Baina, agindua egin dua, egin bakarrik dut. Atretarik, ba, bai ikasleak eta bai guaz, bueno, bai lan ditzi. Baina, maten pio bat duzunik eta erik eta bidatzen direnez, bai, bidatzen mauzu bakarrik bat, eta bai, bideo bateaz, e, ikusia izateko, eta inaizte dugu, bai, errezago. Eta, bidaltze hori, egiten dugu perronitatez. Eta, klarro menere, txertatzen du ze bideo ikusi behar duten. Ze izaten duzu, web horrean dagoen bideo hori ikusi, ba, erdiak ez da guaiak, ez da guen nahi, edo, ez da ez da guen, ez da guen, ez da guen, edo, ez da guen tontu bidatzen dut guen eh, ikarri, baina, baina, eh, modua funtzionatzeko bidanguduan hau izan da. Klaro mitarte ez hor txertatu bideoa, eta ze harik egin behar duten. Klaro mekera, eh, enboten da aukera, eba, kuadernoan egiten dutena, eskaneatutzen dabe mobiarekin, bidaltzen dabe horren narrazki bat, horren bereze bat, eta kernonek engotun daukera zuzetzeko gainetik. Tableta batea, zantuzu zuzendu gaine, eta bihar didale eurei egindako akatzak, edo egindako komentario, eta gaire zu. Arut daik oso, ni uste, nahiko interaktibidade harina gaurko, eta arrezki. Bai? gainera ikasentzako oso ondotorten da, deukitzea egindako egindakoa, eta kuk egindartzuk egindakoa zuzendetik. Bai? Elko eporri sortu eta e, gero gaur bitartez erabiltzen dut hori. Eta gero noizean behit erabiltzen dut e, kajut. Kajut ezagutzen duzu egin, no, ez? Uh Bueno, pizkate bat e, motibatzeko, ze kajut erabiltzen duzu nean, erabiltzen atera altera eta erabiltzen ez mobiliak edo tabletak e, parte hartzeko. Eta balio nik erabiltzen dut e, ez asko, baina erabiltzen normalian pizkat e, errepasatu dut bat konzeptu bat. Eta, bueno, algun tonto bat egon den e, ba, etorren da ondo, enak erakartzeko berriro gaia. Vale? E, bideoak egiteko, ze normalen <coughs> irakaz behar dikenek, e, daukaten beldurra metodo honetan da eta bideoak zer. Egin da espadaus, euskeraz oso bideo gutxi dauz, bueno, ba, egiteko nik erabiltzen dituan e, programa, namena bezalik eta bakoitzarekin nagin egindako bidutsu bat eh, azaldu. Eh, ez dago oso hori izango zu ikusi. Beste zalantzaen bat izaten da, bidatzen dituzun bideoak ikusten da bez? Eta zelan da ikusten dutela. Bueno, nik klasikoen bitartez bidatzen dutenez, lan eginda badago dago, ba, ikusten duzu. E, ikusten duzu, egin duten partikularen ikunatera, beste, oza, bideoan azaltzen duzun moduan, ez, eh, erabiliz, erabili beste moduak, eta ondo ikusten duzu dutela ikusi. Gero ikusten duzu ikusi duten edo ez, bideoaren e, ikustaldiak ikusita, atzu egon ziren berronda mar, kontxe bedaoz, berronda mar bost, bost ikusi da, ez da ez. Eta, e, bueno, ba, formularioan, edo erabiltzen da dituzu, e, lehen edukan ondaitzen zan hotxe, playposi deitzen da aplikazioa, edo horrek bi horiek egoten da bezalperak galderak txertatzeko bideo bat galdera erantzun arte ezin da jarraitu aurrera putuna. Eta gainera, ezin da aurreratu galdera topa arte erantzuta zen. Eta ikusi gara bideoa osorik. Vale? Eta nik eta bertan egin ez da dira tarea, geratzea Hmm? Hau zela erantzen duten, e, eh, etpukera erantzen duten e, eh, mamua, egizatu dugun hau. Ez baitu zuen dugu zarenaz, konfiantzaz, eh, bitartez, bueno, hasiko naz eh, txertatzen eh, bideotan galderak eta horren bitarte izango dut. Bai, bai, esaten datea maitu dutela. Eh, bueno, nene, eh, eta hemen dituzue eh maten eh zeintzuk kanal desberdin dausen ja bideak euskeraz eh egin dago. Eh, arazo izaten da bideak euskeraz ez gitxi dauzela, bueno, bat gero eta gehiago betena egin dago eta, bai, eta, bueno, bebai nabienez e, eh, parte zikaz izen, sortu izan dute zer bat, hamen dago zaita hori, eh, ditudan eh, zentu egin, ba, informazioa eta, esker, eta...